minutos. Graciñas. Señora Presidenta, señorías, dado que este simulacro de debate leva todas as trazas no, no tocante ás intervencións do Grupo Popular de ser unha sucesión de contos chinos no sentido metafórico da expresión que xa se sabe que significa contar patrañas pois eu tamén lles vou contar un conto chino pero non chino, chinés ou seja, non no sentido metafórico de contar patrañas sino no sentido real de que é un conto chinés é un conto que que eu era de moi, moi cativo, logo descubrín que era un conto moi extendido, moi, moi coñecido, por lo tanto seguro que todas as súas señorías o coñecen, non pretendo sorprender a ninguén con coñecementos de contos dos que meu pai, os meus pais me de neno contos populares e lendas libros de contos e lendas Aprendín moitísimo daquela. Os que máis me gustaban eran os escandinavos, pero logo os hindús, os xaponeses e os chineses. E o conto chinés é moi, moi sempre moi coñecido, é o conto do axedrecista, o emperador e o grau de arroz. Aquel en que na aposta do axedrecista co emperador, pois o que está en cuestión é si poñendo un grau de arroz nun tabuleiro de xedrez no primeiro recuadro. Coido que o xadrez ten oito, non? E oito por oito, 64, nada máis que 64 cuadrículas. Pois si o... Eh, si poñendo cada vez pois o, o doble ou outra versión é que eh, unha progresión xeométrica exponencial, elevar ao cuadrado, pero así non pode ser o primeiro, porque un por un é un e un e un, por moito que se leve ao cuadrado, pois que lle entregase despois a cantidad de arroz resultante. Naturalmente que o emperador dixo que faltaba máis. <laughs> Coa produción de arroz en China, e cando empezaron a poñelo, E empezou un, e logo dous, logo para os catro, o catro para catro das seis, das seis presenza que tada, cando chegaron ao resultado na última cuadrícula, non chegaba toda a produción de arroz chinesa para pagar. Bueno, eh, o enigma para moitos das progresións xeométricas ou das progresións exponenciais. Isto que xa sabían na cultura chinesa pois centos e centos de anos antes de Cristo, porque o conto máis antigo que a Biblia, parece que os autores do plans de consolidación fiscal e os xestores da, da débeda da Xunta de Galicia ignoranlo completamente. Ignoran que a fórmula do interés composto é unha progresión geométrica. E que, polo tanto, pois, a escala correspondente coas modulacións correspondentes en canto aos parámetros que se introducen. Pois o plan de consolidación fiscal o que dá lugar é aquilo que todos os días vemos, eh? a que neste momento a débeda computada de, de Galiza a cada máis de 15.000 millóns ao remate do 14 que equivalen ao 27% do Produto Interior Bruto e a 213% dos ingresos correntes estimados nos orzamentos para 2014. Ou seña, non chega toda a produción de arroz da China para o servicio da débeda para, a, a, para amortizar ou para reducir a débeda que di que o plan de estabilidade, de estabilidade fiscal ou de consolidación fiscal ten o objetivo primordial de reducirla, de reducirla e de acabar a eliminación da débeda sino que cada ano que pasa xeométricamente ou exponencialmente aumenta. E aumenta por unha razón moi, moi simple, xa non se refire á ignorancia ou descoñecemento do conto chinés, sino ao desprecio absoluto pola inteligencia, non, de calquera de nosos diputados, dos grandes economistas do século XX. E a ignorancia e desprecio absoluto da existencia unha cousa que en primeiro curso de macroeconomía se estudia que se chaman os multiplicadores keynesianos, que funcionan como o grau de arroz, do conto chinés, só que non nun tabuleiro de xadrez, sino no esquema circulatorio macroeconómico da produto, a renda, o ingreso, o gasto e a demanda e a oferta globais. E como se decretou que o señor Keynes era un imbécil, que fracasaba absolutamente e se sacou da manga a un tipo que nunca escribiu unha sola liña de teoría económica, só ideoloxía, chamalo Hayek, ignorante absoluto, como está demostrado. E os seus epígonos, o señor Hayek, o único que era, tiña obsesión. The way of servant, to servant, a servidume, camiño de servidume, a camiño de servidume, claro, aplicou, non? Estamos camiño de servidume, camiño de inferno. Pois entón ignórase que os multiplicadores metensianos propagan tanto a expansión ou a reactivación como a recesión. Os multiplicadores keynesianos dan lugar a que a inxección de ingreso e gasto público reactiven e enxendren unha expansión, ou no caso que xa haxa, acelerana. Pero os recortes, ou seña, as drásticos eh, reduccións de inxeccións de gasto público o que fan é A progresión xeométrica dá austeridade que mata. E agora xa non o di Beiras, o di o Papa Francisco, supoño que non será blasfemia, nin pecado. Decir que os recortes e a austeridade matan, porque dixo o Papa Francisco. E vostedes, a maior parte, son católicos, non sei se practicantes ou non, e moitos do Opus Dei. Claro que para saber como é o Opus Dei, habría que rever, rever, rever simplemente volver a visionar O Código da Vinci, verdad? E xa non no libro, sino na película, abonda bastante. Visionen vostedes o Código da Vinci. Entón, ante esta situación, e dado que o que resulta disso é que o Partido Popular e os poderes nos gobernos aplican tamén ese outro dogma que é que non existen non existen eh, non existen problemas sociais non existen problemas sociais non existen conflitos sociais derivados da pobreza, do empobrecemento do que se le dito senón que existen problemas de orden público pois entonces cada vez enxéndrase máis pobreza e cada vez se reprime máis e a última vai ser esa eh, non sei se xa definitivamente aprobada lei de retorno a orde pública franquista que nos vai a considerar todos delincuentes en potencia e establecer a presunción de culpabilidade de calcar cidadán e que se, se, se exercemos os nosos dereitos constitucionais para manifestarnos o que van facer é tratarnos como si estuviesen las leyes fundamentales del movimiento, empezando por la lei del fuero del trabajo que aos nós, cando éramos estudiantes, obrigános a aprender ao pre da letra, e que empezaba dicindo renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio, el Estado en cuanto instrumento totalitario al servicio de... Logo que digan que o franquismo no era totalitarismo. E así seguía, e xa sabemos A bendición de Dios, que era a condición trabajadora, baixo o franquismo por fuero del trabajo. Por lo tanto, e remato, sorprenderades, sorprenderades se cadra vostedes que non exista unha enmenda, ou enmendas, a sección da Consellería de Facenda, no noso grupo parlamentar. Explícollo moi brevemente, nos 45 segundos que me quedan. O responsable desa área son eu mesmo, Eu cheguei á convicción de que era perfectamente inútil facela. Porque non só non vale de nada, como se está demostrando, non só nos fain vostedes bailar malditos ao ah, son de vostedes para facernos enredar aquí e despois total prefilgadamente aplicar a súa maioría absoluta como unha tiranía, non como un rodillo, sino que además o que está de sobre é a Consellería, porque perfectamente podía instalada, pode estar instalada non na Moncloa, sino na calle Génova, e digo Génova madrileña, non a Génova da Liguria, e ademais podría estar perfectamente dirixida polo señor Bárcenas ou señor Crespo, nada máis. Moitas grazas. Eh, Grupo Parlamentario